basebo ne banyabo twabadde ne literate mwalabye purezidenti weyatugambye nti tetupowa tetuzikiza kubanga museveni ata diaspora museveni akimanyi nti force eno yonna yonna ya diaspora werallinga together against him tajja funa mirembe wetwekalakasa mu america abe south africa nebekalakasa abe uk nebekalakasa abe sweden sweden yosirabanga wediko demonstration wadenemu simanyi wabo bana uganda oba bonna bawagira museveni ive never seen any demonstration in sweden ive never seen oba bonna benrm i don't know ive never seen any demonstration in sweden kubanga abenrm bali babiri manyi penge ne edimezaya kati abasigadde abe e sweden what do you do mutekewakika demonstration wadde ku training station mubeereawo mutulage nti you, you want change aba netherlands bo bakola theyare doing a great job netherlands bo tobalaba abe sweden sibalabangako okitegeera please mubeemu mubeemu mutubereremu bannaayi naffe tugezaako weare trying our best munange secretary geno mwamuwudde ngaayogera njagala kotinganyo wa secretary geno secretary geno yatugambye while on the microphone yatugambye yasimbula ekampala sg kubanga sg waffe lewis rubongoya yatambula ne mama zedriga lina n'atambula ne mama jole mugisha baatuuka edoha e qatar from kampala to qatar in doha qatar airways while on the qe nga, nga, nga lubongo yatanaba nakutuuka kugundi ku ye ku, ku, ku, ku, ku time yo okumuchekinga out okumuchekinga through agende aboarding enyonyi endala nga bali ku layove eyo yekata lewis bamujja mu line ne bamuyita sekutare geno ne bamugamba you've been to netherlands this is what they say you've been to netherlands okitwigira kan imagine omusajja n'abagamba i've not been to netherlands ne bamugamba no you've been to netherlands in the past two weeks so you're not supposed to go to america omusajja n'abanyula n'abagamba nze sinagendako netherlands look at my passport ne bakebera passport nga tebalabamuggoni port of entry stamps nga tebaziraba clearance za immigration bcause immigration yandibaddewo eyegundi eye netherlands yandimukoneddemu neye kampala yandimukoneddemu ngaakomawo n'okufuluma n'okutuuka e netherlands okitegera bannange this is so serious museveni has been in power for 36 years emyaka 35 museveni has infiltrated everywhere museveni buli wamwa infiltratinzeewo kati lewis yagenza otuukaku ekata nga bamazidde okkuba essimu nti dont find the ways of stopping lewis from going to america era nga baagala convention yaffe at least to a flow every kwegamba sikitegera kitegera they didn't want him to bring the message that he brought they didn't want him to show the people of, of america that we are still strong that we are still demanding for our victory that we are still fighting tebagadde lewis atuse information eyo mu america bano abasajja bali mu kutya museveni waba akola bino ebintu byona tebiraga nti amanyi nnyo no tebiraga nti ali strongo no, no. tebiraga nti ebintu abitegeera no bino ebintu museveni abikola lwakuba atidde bino ebintu museveni abikola lwakuba is in panic because of you the people in diaspora because of you the people in dubai because of you the people in america because of you the people in france because of you the people in netherlands because of you the people in south africa that's why museveni is panicking that's why museveni atya ekyovola abasekutere gino yabadde amulemeseza okutuuka newe yatuuse mu amer SG ni weyatuse mu America ku Logan Airport. Era ku Logan Airport Secretary General of Lewis Rubongo yabamuyimiriza ku Logan Airport ne bamugamba you've been to Netherlands. Same thing. Imagine. Lewis weyatuse ku Logan mu America e Boston. Logan Airport, Logan International Airport e Boston. Bamuyimiriza ne bamugamba you've been to Netherlands, you're not entering America. Can you imagine? kanini mulaba nti museveni yaswala nyo ate nga atya nnyo museveni alina okutya kwamaanyi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo tetugamba ne pulezidenti waffe okumulemesa okujja wano bamuloopa buloopi kata I, i don't think they would mind no no no no no kubanga abekampala bali tebakimanyi Australia, they looked for ways ez'okumulemesa okuyingira america they looked for all ways ez'okumulemesa okuyingira america ostegere bano abasajja bannange bino museveni byakola it is not showing his strength bino tebiraga nti museveni alina amaanyi bino tebiraga nti museveni amanyi ebintu no bino ebintu biraga nti museveni anafuja wikeninze that's why heis doing all this ne kulogan sg bamugamba you are not going to go through you're not going, you're not going to be cleared ne bamuzza mu kasenge emabbali neyenyonyolako neyewozaako nagamba no i've not been to netherlands ne bamugamba but in the systems you've been to netherlands nagamba no i've not been there nga bakubyedde esimu basooka ne bakubira ab'ekkata ne bamaa ne bakubira n'ab'e boston ne babagamba that man has been to netherlands era naye bamujja ku layini ne bamuzza ebbali ne bamugamba notogenda kuyingira amerika can you imagine okitegere awo museveni watuuse awo museveni watuuse nti kyakyalina tekiniiki endala zonna zamuweddeko because pulezidenti omulamba pulezidenti omulamba awe oba ogamba nti walonda first of all wayitamu first of all results za, za electoral commission ezebabakama teziriko ku website where are those results if museveni was genuinely elected as president where are those results on the website byabakama where are those results on the website of electoral commission kubanga mukimanyi bulungi nnyo era mukimanyidde eddala nnyo nnyo bulungi nti naffe tulina results zaffe tulina dr forms zaffe tusobole okukomparinga those results mwami byabakama where are those results byabakama simon byabakama where are the election results is that 2021 nowhere kati museveni omusajja aclaiminga nti museveni omuntu aclaiminga nti yayitamu mu kalu ka 2021 hmm? bino byali okumaliramu obudde first of all ku discussinga bya bairo nti kyemuddamu kuwa muntu bairo eh? ebyo bya discussinga museveni bimalidde n'obudde leero amaze olunaku lulamba asibye ne ba mp wali ekololo okitegera ayogera ku ekyo nti abantu mubawa bairo mu makomera museveni ekyo akimazeeko olunaku lulamba omukulembeze w'eggwanga the ceo of the country eyabba akalulu infact museveni teyabba if wese museveni yabba akalulu tuba tumuwanye we have praised him museveni yawamba buwambi if we stand up and say that museveni rigged the election that is, that is a big big big appraisal to him museveni did not, win, did not even rig museveni yawamba buwambi that was a kudita that was a kudita museveni yawamba buwambi gwanga because buli kimu yakijja ku intaneti n'agijjako buli kimu nakiswitchinga off nayiwa amaje nayiwa emamba nayiwa zimiji zehelikopta nezecyanga mu bbanga that was kuwamba sikugira si nakugira sina, sina kubba kalulu kubanga wabba kalulu otugamba nti museveni yabba kalulu tuba tumuwanyi nyo kubanga n'okubba kwetaaga brain naye akalulu kaali kangi ne batiikinga ne bakola batye buli abakama n'asoma by'asomye ne bamubuuza results zivaawo nga tamanyi nga gye ziva ne babuuza nga tebabitegeera because if they were smart they wouldn't have rigged the election in that stupid manner bandikozesezza obwongo bungi nnyo okubba akalo naye they warrant smart si bagezi byabakama akalu kamutabukako newamubuuza sebo bino bivaa byosoma nti ah, bino nga talinana answers kati museveni obudde abumala kulemesa secretary gene waffe kuyingira mu america ku meeting abannauganda bakuŋŋaanye obudde abumala ku misinga ba mp kubapasuwinga kujjawo beiro kati ensyawo kigwa kugwe ensyawo kigwa kugwe mp ate kino omubaka segirinya muhamadiya <laughs> segirinya oli musajja wamaanyi mpdate mpdate oli musajja wamaanyi segirinya muhamadi mpdate musajja wamaanyi nnyo okitegere Sigirinye yaleese debate eno eyokujjawo <laughs> Museveni Museveni watya Sigirinye yaleese debate yokujjawo beiro Museveni watya nnyo Sigirinye oli musajja w'amaanyi nnyo Jajja Tibuhabulwa atuuse n'amala olunaku lulamba ng'agenze ku debate nga kujjawo beiro Jajja Tibu Can you imagine? The whole day Jajja Tibu agimaze eri musimanya apashwinga ba MP kujjawo beiro jajjatibwa wabula oswaza youare panicking because youare not the, the legitimate elected president of, of the republic of uganda youare panicking because okimanyi president kyagulanyi sentamu yawangula youare panicking because okimanyi nti obubulu bwewewa simanyi emilliyoni tano simanyi mu emitwalo emeka si butuufu museveni okimanyi nti president kyagulanyi yakuwangula naye obululu emilliyoni kumi obutuufu obutuufu kubanga dr fomu zaffe mwazibuzaabuza naye nezitulinawo entonotono ziraga nti twawangula ne dr fomu emitwalo ebiri mu kakaaga zitulinawo ziraga nti twawangula akalulu ku dr fomu emitwalo esatu n'ekitundu ku dr fomu emitwalo esatu mu enkumi nnya morin kwagala kajambo okitegera naye museveni akimanyi nti saazina abantu tebakyamwagala akimanyi tasobola kuwa chance right now to anyone tasobola era saa zino museveni na saa zino asobola okujja nezi rpg saawa zino nezi rpg asobola zijjayo ne bamugamba museveni bamugamba abaana ba ptw bali bali wali beekalakasa ku buganda road abeyon twabadde ne kayemba solo bukoma nsimbi ne tuba ne zaake zivuge francis supposed okubeera nabo mu convention ne flavia kabagabe ne flavia naabagabe okitegera bano ababaka betwabadde nabo si ebaka etwaba tulina okubeera nabo mu convention babaka bangi abanupu abadde bagenda okujja mu convention okitegera naye kijja kitya kankubuulire honorable mathias mpuuga lopu waffe need of opposition in parliament ne ba mps baffe abalala basabumitingira paliament pasipooti zaabwe okubateramu visa nga bwe bakikola buli kanaku kubanga most of the times mp waba agenda kutambula oba alina assignment ecyalina oba ejapan oba ewa pasipooti yagikwata waba talina visa yeyensi mwagenda pasipooti yagikwata n'agiwa paliament waba agenda ku parliamentary businesses ne waba tagenda ku parliamentary businesses naye nga its easy for the parliament okugirayo visa than ngaogenze wekka its so easy okitegera osobola okgifuna ngaogenze wekka but its so, it's so easy singa parliament ekusubmitingirayo akatabo ko ne bakuteramu visa singa oba togiina eyo yensi kati honorable mathias mpuga leader of opposition in parliament yakutte akatabo ke n'akawa paliament bakuriso bora abo ne ba mp bafa abalala babateremu visa za amerika basobole okujja mu convention bogere ne bannayuganda bali mu amerika basitwategyaizinge twogere tulabe ekiddako kuriso bore ne banne abavunanyizibwawo ne bafrustratinga process era obutabu paka saazo tebannabufuna paka sawa zino tebanafuna butabo obwo badilayinze ne badilayinga ne balwawo ne balwawo obutabo tebabusubmiti nga kuteekamu visas paka nakati honarable mpuuga ne ba mps abalala babadde agenda okujja nabo banupu ne batasobola kujja mu convention museveni kyasinga okutyayo bannayuganda ebulaayi okubeera wamu kituli kubanga akimanyi nti musobola okusonda sente zonna zonna zonna zonna esobola omujja mu ntebe eyo Museveni kyasinga okutya bulaaya tabaddyako biki no museveni abatyako mobilization of resources yokka eyo museveni gyatya abebulaaya museveni atya kimu kubanga uganda abantu bonayo abavuwaza teri muntu asobola kusonda sente for the cause of the struggle teri people are looking for a daily mail people are looking for money to survive people are looking for money to put food on the table for their children kati tibu habulwa kyasinga okutya kyasinga ddala okutya okutiira ddala tiibu ngenda nakudamu kubireka tiibu jajja tiibu tiibu abeere ayagala okumanya what transpired what was the outcome of that meeting saa zino tibuhabulwa saa zino jajja tiibu bannayuganda mu bulaaya basobola osolooza ssente zigenda okumugja mu ntebe eyo gyalimu gyeyekyangiramu ekyo kyatya thats why afrustrating abakulembeze baffe okujja otusinkano otwongeramu strategies ezarobadoba stairo okitegera atya kivula nti bafrustratinga honarebo mpuga okututuukako bafrustratinga gundi otutuukako bampis abalina abalala nebatasobola kujja wano mu america kubanga akimanyi nti wetunaagira netutula wansi mu zi boardrooms netwogera ensonga zino the way out museveni ajamanya tuja mobilizing resources ezigena omuteekaku bunkenke okitegeera kyovula museveni yatya nnyo bannange basibo ne bannyabo kati kambabuulire struggle etandika butandisi nze ku kyenalabye kyenalabye ku mu convesion sikirabangako sikirabangako if i tell you how, how much people spent in america kambabulire figures kambabulire eh? memuli bantu banku the updates online page mwabatulaba kambabulire how much people spent for that convention that's the commitment of how people love the struggle of how people love change in uganda kambabulire wabaddewo dola bibiri bya conference that's 200 dollars for conference wabaddewo dola kikumi mu kinana kyalyato ate eryato mwalirabye eryato liri gali genyini agalagirwa ziri zikuruze nyini muleke ziri zikuruze bategekera mu yuna i was in yuna and i was disappointed ziri zikuruze zebategeka mu yuna eite yali boti kuruze eri yali kidyeri kuruze mu yuna bategekera kidyeri kuruze mu yuna bateka kidi eri kuruzi kubanga corruption ya NRM buli wa mwetu kawo kubanga yuna NRM ya juamba that's why you will never see yuna president nga wandike barua yuna nga juandikira president Biden obanga wandikira congress obanga wandikira banga wandikira ba senators no oyo president wa yuna simanyi wa mara simanyi wa mara you will never see her write any letter about the suffering of Uganda She will never write any single letter to President Biden, to State House, to White House. She will never write any letter to the Congress. She will never write any letter to the senators because she knows she is a tool of the dictator Museveni. Era convention yafikita andise teri muntu agenda kudda mukunda wa muyuna mwatwala ku kidyeri kuruzi we went for chidi and ati nga chidi eri kuzi tujisasudde sente nyingi mpitirivu okitegere eri yali chidi eri kuzi because ebintu bya nrm tebibulamu bi tebibulamu bubi era next year convention yaffe egenda kubeera la los angeles california gye tugenda okubeera bannange byaweya next year dates zigenda communicatingibwa organization yaffe egenda kubeera los angeles california ewaddonizeri eh, eyo gyetugenda obeera gyetugenda obeera kwegamba abayuna mubba bubbi sente twagenda ku kidyeri kuluuzi ne batutwala mu mugga gwenakivuoaastream omwala gwenakivubo mugumanyi kati gugaziyemuko katunu amazzi era nga wola omwala gwenakivubo nga amazzi bwegati amazzi macyafu webatutte ku bot cruise but this one was a real cruise nolaba eryato nga lero lyennyini pulezidenti kwe badde alina okubeera ng'eryato lyeri eryalagidwa okitegere ng'eryato lyeri ery <laughs> yona museveni wagiwamba naye ate ekyazze tebakimanyi museveni yawamba yuna naye ate kino ekyazze tebakimanyi kanyagena okuddayo kugenda mumiti yomu ebyobubbi akalu buli muntu oyatuukanga ku layini okulonda nga bagamba walonze dda nga computer gawalonze dda nga computer gawalonze dda ebintu mubitadde mbu simanyi bya electronic naye nga waliyo omuntu ali behind the server atikingira abantu obululu which stupidness is that yuna museveni yagireete etukwatire awe tugalvanizingireawo ntetuyina kyetuyiiya okitegeera batukwatire awo nga tuyina kyetuyiiya nga tuli awo bannauganda bali mu diaspora fenna tuli awo naye kati esaawa zino amabaluwa tugenda gewandiikira era tugenda registeringa gundi yaffe tugenda registeringa organization yaffe eh, twewandikirenga ebaluwa zaffe kati mweyunamu abamanyi kubanga mukolera tibuhabulwa ebintu ebibiriwo kati mubiwandiikako oyo mukyala wamara shaneveruteneneleta bisanja bibiri kati agenda kubeera yuna president myaka enatawandika nko baluwadde nemu kugisindika wadde wabasenatos wa, wa, wa okitegera tewandikira nkona representative webaluwa wadde nemu nga yogerako bi ebiri mumaaso ebigenda mu maaso e uganda nemutuleraku kidyeri kruz kidyeri kruz yanyiiza hmm? nemutuleraku kidyeri kruz kiri ekidyeri mbadde nkyabagamba dola bibiri okitegera dola bibiri bya conference dola nfokusina dola twatandikira mu demonstration dola nkaaga demonstration ogende new york then netudda ku dola bibiri ya conference then dola kikumi mu kinaana kyalyato bot cruise the real bot cruise then dola bibiri bya dina then noyokosasula ne hotel then noyokosasula ne flight bannange bino ebintu abantu babyagala kubanga biri bya struggle bino ebintu abantu babyagala kubanga bya struggle okitege bya struggle bino ebintu byabannauganda because they love their country because bagala kufuna message ya liberation bagala kufuna message ya hope because weare clinging and riding on hope right now okitegera naye museveni alikola kyonna ekisoboka okubanga tubeera under their stupid umbrellas ku luno banaya nupu yasimbudde nupu yasimbulidde mu giya y'amaanyi because if, if this was the first event ngetaninze out okubeera bwet ate events ezigenda okuddako if this was the first event nga first event yedi bwet ate events ezigenda okuddako okitegere ate events ezigenda okuddako oh, massive massive massive era abenrm bazenga nalabyeko abenrm awo abenrm baze ebiwedde ne beyisayisawo okaawo nga webali naye nga tebayala nga bali awe batyo nabalabye nalabyeyo abenrm aba oba babadde baze kuwa bantu butu oba babadde baze kukolaki nirate era beyisayisawo benrm beyisayisawo era batwale amawulire nti kyakutte oba tekyakutte abenaremu nebeyisa kati ate singa pulezidenti waffe yaza olaba kyakutte nga pulezidenti aliwo that showed the nrm regime that even though the president is not available we can still move on and do our thing kubanga bamublokinga ne bamanya nti kale kifulopinze kifudde wa tubamaze amaanyi tebajja kuŋŋaana ey omukulembeze waabwe tumulemeseza okuyingira amerika this frustrated our president naye ffe netukeepinga on course netugamba tulina okubeerawo abantu nebataninga up in big numbers president e natukuba endongo ngaali live ekampala natukuba endongo netusanyuka kapalaga beibe natukuba endongo karimu saba natukuba endongo tairan wali muvubuka oyo bamwita tarowats natukuba endongo panyumiddwa eh, eh, nnyo toyina kyotugamba kati abayuna mwafunye obuzibu mwaganye okubba mwaganye okulya enguzi mwaganye okwezibika sente z'abantu nesasula sente zaffe nokitwalaku kidyeri kuluzi kidyeri kuluzi kidyeri kuluzi twafunye ekintu 2021 los angeles california los angeles california tikoli kyogenda tugamba kirala era mwetegeke pulezidenti waffe agenda kuberawo ate awo tugenda kuba tumutaddemu 2020 tugenda kuba tumutadde mu ntebe agenda kujja nga pulezidenti omulondo owa uganda era nga pulezidenti aliko mu uganda atukuba endongo omukulembeze w'eggwanga uh, kitegere ekintu ekirala kyenjagala okwogerako olunaku luli lwali lwakomeka olunaku olwa jo yabadde mande sande saturday olunaku lwa saturday nafuna omukisa nensinkanako kanso wa mary antony natunulira kanso wa mary wenti nenzigwamu amaanyi naye yeah. utunule saa zino wammeri ogwamu amaanyi naye ati nogamba nti the only option that we have is to fight okitegere ogwamu amaanyi otunula kansa wa mary nogwamu amaanyi but at the back of your mind nogamba nti the only way the only thing is for us to do what is for us to fight okitegeera mukitegera bannauganda otunulira wa mmeri kanso waffe wa mmeri omutunulira bwoti nogamba naye nina okulwana tulina okugenda mu maaso bannauganda basebo ne banyaa abantu abakulive en we have to fight for our country okitegera wa mmeri yasoma is a very good lawyer wa mmeri is an asset in uganda regardless oba wagira rigimu oba tawagira rigimu wamari is an asset of the country uganda wamari is now a son of uganda wamari is now an asset of uganda is a son of uganda kubanga yasoma era asobola tudefendinga okitegere if, if we're looking for one of the best lawyers wamari first five wamari tosobola mujjako first five akitege naye omunakumulidde kanso wa mirimu omusabire bannayuganda abaagala uganda n'abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe musabire kanso wa mmere kubanga omusajja natunudde kanso wa mmeri we nti nempulira nga amaziga gampitamu mu mutima kanso wa mmeri omusajja one of the best brains in the country nti tagenda kusavi nti nti agenda tuyamba even even how many years nga abaana ffe mwebuuzaako na is inspiring young people to gandulo kitegeera nandibalazeko ekifaananyi kubanga ekifaananyi kirimu nesimu genda okuwerako live naye nekubisiza naye selfi omusajja baamuliisa obutwa omusajja yenna is doing so bad. Utunulia wa meri umanya museveni bayi ni mpisembi, bayi no mutima umbi. Umanya ntensi yafi. Kwa meri, wa meri, wa meri, tomura wa mbu, tugotua mtunulia wa meri ingo mtu akulida his excellence Robert Chagurani Center mu. Na haba na bafabali, abawagira aba president Chagurani wa food soldier, no. Gwa mtunulia mpaspektivu nga asset ya Uganda. Uganda. nti museveni nebwaba ofudde nga toliiwo wameri asobola okubeera atoni gene waffe okitegere wameri kwegamba wameriza big brain naye mwe buli awakanya nga mwagala mutta buli awakanya katono mwagala mutta buli awakanya mwagala mujjawo buli ayogeraku katono mwagala mujjawo buli akola ekitali kituufu bwagala mujjawo mukyemuwulira nti si kituufu ono wensabira mp wekampala womani mp wekampala shamim malende wegendereze be careful shamim malende masiki tekupa ku mumwa wekiba kisoboka shamim malende kozesa disposable masks nga woba muzikotrumuze ezo osooka kunaba mu ngalo masiki n'ogisuulayo tokozesa masiki yakubeera nayo buli lunaku no kubanga masiki tuzikwatanga buli kaseera nga tuzitereza ku mimwa buli kaseera tugitereza ku mumwa niwegikwatako buli kaseera shamimu malende mugambe alekera okukozesa masiki zino zebatunga zino zebatunga obutuuzi ezobugoyo the cloth ones akozese disposable masks amanye nti gyakozesa tagiddamu asooka kunaba mu ngalo n'agisuulayo n'ateekako endala abirina ezimasikize mu mmotoka these people are bad these people are bad oba olwanira muntu wa wansi oba olwanira muntu munauganda kufuna dembe then you become a problem to them you become a threat to them you become a threat to the regime kasule rashida thank you for watching banabasajja babi wameri okera kumaca nagamba nti akolera president waffe kyagulanyi center mudatis ekyo kikusa kikusa atunulidde omusajja neŋamba naye bannaani now youre killing all the brains ni mu uganda kubanga mugenda kufa jajja tiibwa aweddeyo aweddeyo jajja tiibwa aweddeyo uganda mugenda girekanga mulimu mulimu balalu abantu abagezi muli bajjawo abaana abato abali okujja okusoma muli balemesa okusoma amasomero mugaggadde hmm? banange kansoshamimu malende whenever youin court funa ka disposable mask those masks are so cheap bwamutwalo nga gumu ofune kapako kalamba kabira mask nga kikumi oyambalenga ako ng'ogenda mu zikooti wofuluma ka jem naba mu ngalo kasuule yambala akalala please we don't want also you to have other issues obere mumalwaliro buli kaseera you still young and these people fear young people shamim marende you still young and knowledgeable tetwagala obere mukweyo ba mumalwaliro kuba nkati kanso wa medicine kati ali kumirimu jamani nyo jalo kwa sakanya sazo. Nye kati baga labere maluwa liyo bulika sera kwati. Kanso shami marende. Please. Please. Bana basajja babira bagala obere mu maluwa liyo bulika sera. Baga lobele maluwa liyo bulika sera. Uwe ube mudwa liyo. Ole mekubako chokolaa. ezo gundi masiki zemwambala ezobugoye obwe zemutunga obutunzi ezo muziveeko nakulaba egyoyambala bwetu gye batunga kozesa disposable masks ng'ogyambala wovaayo eyo ng'onaba mu ngalo ng'ogisuulayo bano abasajja babi bano abasajja babi bano abasajja babi nnyo azilonga azolwanira ddembe lya muntu wa bulijjo babeera baagala kujjawo Stücke. Stücke. Amazima wa wa kanso wa mili omuntu kakoboti. Nebo obagwa singe tima munsiyo no ulyanga manga kuwedem. No ulyanga omutima gukaba. Eno gamba no we have to move on. We have to push hard. We have to fight. Stücke. Omusajja badde abadde so health omusajja abadde akola emirimu nalina eyo nagenda ettaki nabeera eyo neggu ne kanso muwadda ne balwanira muganda affe rumbu ye navayo naapplyinga petition eri navayo nagenda nakola kino naapplyinga ewa james mubiru nadduka ewagundi ewaba edi mutwe nadduka ewabanubianri mukomera naapplyingira gundi naapplyingira bonna buli omu nga yamulwanirira kanso wammere nga kibayisa bubi nnyo ekyo nga kibayisa bubi kitegeera so bakanso baffe please amaaso mugagule mugagule mugagule mwebereremu sigirinya muhammad mr update omwagalwa w'abangi wetwogerera saa zino olunaku lwa gye yakwatibwa nga kooti yakamuta naye flavia byekwaso ayogerera amagye omuntu ebamukwata ne bamubuzaawo novaayo ku makyenkera nogamba mbufe amagye fe awamu nemumuclaiminga ng'ate mukwatidde mu nsobi era mwagala mutwala mu kkooti yammwe ey'amagye mu nsobi mu bumenyi bw'amateeka naye gwe n'ojja ku maca n'oki owuninga kwegamba flavia engeri gye wayogeddemu ne bannamawulire mbu simanyise ginyafe abamulinanga ng'oyinza okugamba nti kyemwakoze kyabala ekituufu kikkirizibwa because the way you were talking it was like it is okay kwegamba flavia byekwaso oyina engeje wazina oyogera ku kintu kya segenya omukwata nga olinga agamba it is fine fe abamulina naye nga nengeje bamukuttemu emitelio the law is going to bite you tomorrow bino byona byemukola bigende nkyabba biting bigende nkyabba baitinga bino econstitution mulamu7 njali okukyusa buli kanaku yagikola mu 96 mu 95 museveni nyininyinyini buli kiri mu constitution ekyo akimanyi akisoma okitegere museveni buli kyakola buli kiri mu constitution ya uganda yeyakikola byonna byagenda okukyusa byonna byonna yeyabiteekawo ebya egi limit yabiteekawo n'abijjawo ebya tam limit yabiteekawo n'abijjawo kati saazino ebya bairo baabiteekawo eragala bijjawo but that law is going to bite you in the near future that law is going to bite you kayihura yali tamanyi nti aliyingirako mukomera no no no it has never been his dream naye bwakya kumacyanka yehura naye alwanira beiro baloyabe ne bapulayinga beiro ne bapulayinga beiro ne bapulayinga beiro emirundi n'emirundi that law is going to bite you in the near future mukole ebye mukola naye nga mukimanyi tino waliwo n'olunaku oluba nga tokyali mwogezi w'amagye flavia byekwaso olunaku lugenda kukya nga tokyali mwogezi w'amagye jajja tiba olunaku lugenda kukya nga toli president okitegee ife nze nakula <laughs> naye bannange musajja gol musajja ono atufuze nze nakula mmanyi nti buli president wansi ona bamuyita museveni <laughs> Niyo Museveni otufuze baba. Ah! Museveni watu wamba. Ostige, nzi nakula manyi buli president wansi wa mwita Museveni. Oluddewo. Oluddewo muyaye. Oluddewo nnyo. Ostige. banenga mbasibula etwabadde mu convesioni abantu bangi nye abazze okumbuuzangako nga baŋŋamba mu buli nnaku banda bakulayivu balowooza ndi musajja munene wa lubuto mbu ndi muwanvu nnyo nagejja mulina olubuto olukoma eri mbu ndi munene nyamuso huge okitegeera bannange siri munene nnyo so huge esina eh, lubuto ndi musajja mutontono bwe nti eh, ate nammwe abasajja balina embuto ennene please mugendeko mu jiimu eh, omusajja tokkiriza lubuto okugendako tokkiriza kufuna lubuto omusajja omusajja na tokkiriza kuzimba lubuto omusajja omutuufu takkiriza kuzimba lubuto mugende mu jiimu mukoleku exercise mujalabika bulungi wadde mulabika bulungi nga mulina embuto naye mujalabika bulungi nga temulina mbuto <laughs> mujalabika bulungi nnyo nga temulina mbuto okitegera ya omusajja omutuufu olubuto terumwereegako nelwereeguula no omusajja omutuufu olubuto lulina kuba flat nolabika eddala bulungi wadde olabika bulungi nga oluyina abamu muzisabirira cause i was once fat i had a belly and it's nothing just kukulabisa nga there is a funny way you look okitegere ngere eri emukono nagenda emukono nga abantu bagamba nti obeera n'olubuto kiraga sente thats the only town i was in kubanga i stayed coin mukono there for some time naye ngaabantu ayingira mu bbala naawe weta bwati olubuto ngaakuteka biya simanyi oba kiraga ki oba kiraga sente oba its a sign of money omuntu nakwata ecupa ya bia nazimba bwati nga weweta olubuto okitegeera <laughs> don kaira tinaka ojja kundaba <laughs> omuntu nayimira naweweta olubuto bwati nakota ecupa ya bia gazimba no <laughs> olubuto terutegeeza sente abasajja mugendeko mu jimu muduke ku, ku tredmiro eyo e, mujeko embuto ezo ezibeereeze please omusajja olubuto tanyuma nnyo ayinza okuba anyuma naye nga tanyuma nnyo so onaaba ogyeko olubuto olwo ojjakunyuma nnyo <laughs> munsonyiwe nkayisizaawo so oyinza okubalooza nti onyuma nnyo ngaolina olubuto naye oyinza okulooza nti onyuma ngaolina olubuto naye wonaaluggyako eh. <laughs> onaaluggyako ojja kulabika bulungi nnyo okitegeera yeah. toti abantu nti bajja kwogerera nti alabika mulwadde alabika alinnya mukaveera alabika bitya ah, toti abantu kwogerera ebyo okitegeera toti abantu kwogerera ebyo kugenda mu jiimu kuba jiimu yo ojjako olubuto osigale nga luli fulaati okitegeera so thats it people, people thought am so huge people thought am a giant people thought am so big no am not so big and i, I, I don't intend to be big okitegeera e, eh, tho jinzi z'okugejanzirina naye i don't intend to be so fat iwill work out so hard okitegeera eh. <laughs> abo bafumu buli nabasitu ah so uganda is a sign of sente bwe balimba bwe berimba kwagala so banange well so tushabe thank you so much for watching mwena mwebale nyo mwebalite ddala mukama katonda babi babi muno olabika yakatuuka banaye mwebale kulaba mwebale kwebereramu mwebale kubeeraku ku the updates online page naye tusabire baganda baffe alan sewanyana musajja wa bwino tusabire mr update segirinya muhammadi tusabire kanso waffe wa mary antony allah amusaasire amusuuse tusabire ne baganda baffe bamacete abali mu makomera tusabire baganda baffe ba john bosco kibalamawo abajjaali inshaallah tusabire baganda baffe baserunkuuma mukama katonda abanguyize bateebwe kanso wa mmeri tukuteeka musala bulinaku allah akusaasire osuuke eyo oddeyo owereza abannayuganda